변신했어요. 불어. 아, 오나 뭐, 뭐, 폭대. 한복. 한복. 제가 제가 이 뒤에 사람들 있다. 보주. 보주. <laughs> Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes française Je suis française, oui. Oui, euh, c'est la première fois de... Euh, oui, c'est la première fois. Mais je ah. suis déjà venue hier. Ah, c'est ça. Ah, c'était quand vous, vous, aimez euh, les BTS la première fois Depuis très peu, depuis 2000... depuis, depuis 8 mois. C'était quand vous aimez bien BTS C'est la première fois euh, moi, c'était euh, décembre de l'année dernière. Ah, d'accord. J'ai découvert avec euh, une, amie de classe qui écoutait de la K-pop, je connaissais pas du tout. Ah oui. Et en fait, bah, par curiosité, j'ai commencé à regarder quelques vidéos et tout, et je suis tombée sur BTS et j'ai adoré. Ah, <laughs> d'accord. Alors, c'est la première fois le, concert On est allé en octobre au concert à l'Accor Hôtel. Ah, d'accord. et vous aussi moi, je, les connais depuis 2013, depuis les débuts. Euh, d'accord. <laughs> bien, bien hein, la prononciation. Et quand vous vous euh, aimez le VTS, les premiers fois 2015. 2015, oh, oui. Ça fait une dizaine d'années que j'écoute de la K-pop. C'est ça J'étais gamine, j'avais 15 ans, 14, euh, 14 ans. Ah, Et BTS, j'ai écouté quand ils ont fait leur début. Oh, j'étais curieuse, j'aimais bien leur style, ça changeait, il n'y avait pas vraiment de groupe avec un style aussi marqué hip-hop. Et euh, je suis vraiment tombée amoureuse de ce groupe quand ils ont fait leur euh, deuxième album avec euh, Are You Late euh, moi, je devais avoir 14 ans aussi. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir quelque chose qui change en fait par rapport au style américain, où c'est ah. toujours euh, porté vraiment sur le sexe, euh, sur bah, la violence aussi, hein, tout ce qui est. je trouvais ça un peu vulgaire en fait. Mhm. Et la K-pop, j'ai trouvé que c'était un renouveau incroyable. Et ils m'ont tout de suite plu, surtout avec War of Hormone en fait. À partir de là, <laughs> c'était parti. française Oui. oui. Moi, je suis ah, belge. Ah, belge. Mais parler français aussi Oui, oui, je parle. Et alors, je, je j'ai en question. Oui. Et, quand, vous, êtes, vous êtes aimé euh, BTS, c'est première fois pour moi, c'était mon amie, euh, elle m'avait montré le clip Dope quand il vient tout juste sortir. Et euh, au début, je n'étais pas trop intéressée, je me disais, oh, c'est comme d'autres groupes. Et puis au final, à un moment, c'était trop à fond dedans. J'ai regardé tout, je regardais tous les, les BTS, boom, genre tout, tout, tout, tout. et c'était. Enfin, je les aime vraiment en fait. Ah, c'est vidéo Oui, vidéo, vidéo. Et vidéo. Oui, vidéo. Après, j'écoutais la musique, j'ai presque tout téléchargé. La, semaine même où je les écoutais, <laughs> c'était wild, c'était waouh wow. <laughs> ouais, la révélation. Et vous Moi, c'était avec. Euh, j'ai regardé le clip Save Me. Et c'est vraiment la, musique qui est restée en tête en fait. C'est vraiment, j'ai vraiment, vraiment adoré cette musique et après avec le reste, enfin ça a suivi quoi. Moi j'étais déjà fan de K-pop depuis quelques temps et ma soeur m'a fait écouter Boy, Boys in Love. Et lui j'étais ouais c'est bien et tout mais bon je me suis pas trop attardée Et puis après ils ont sorti Danger et là je fais waouh Jimin et puis je suis devenue fan. <laughs> et euh, voilà et depuis ah, c'est une belle histoire d'amour qui se poursuit. Vous vous vous habitez où euh, en Belgique. En Belgique, d'accord. Et c'était quand vous, vous, aimez bien euh, BTS euh, à la, à la, première fois C'était en 2016. 2016 mhm. D'accord. Un peu plus tôt, mais pareil, plus ou moins. D'accord. Alors, vous êtes au... En fait, vous, êtes au lycée hein? non, collégienne. D'accord. Oui, collégienne. Comment vous avez savoir le BTS euh, bah, en fait, c'est moi qui me l'a fait découvrir d'abord euh, ah. Je connaissais un peu sur, euh, bah, YouTube, tout ça. Mm-hmm. Moi, je connaissais, j'avais vu euh, quelques clips à la télé, puis après, j'ai fait écouter elle ah, Au départ, elle disait que Vous, avez vu à la télé Oui. Ah, moi, j'ai connu avec Blackpink, j'ai d'abord connu Blackpink et, ensuite j'ai eu Fake Love en recommandation et j'étais <gasps> oh, mais c'est trop bien ça. Du coup, j'ai commencé à. j'ai continué. D'accord. Après, l'avoir connu, enfin qu'elle m'en a un peu plus parlé, j'ai regardé, mm-hmm. j'ai écouté beaucoup plus de musique et je me suis mm-hmm. vraiment j'ai beaucoup aimé les Ouais. Mm. Oh. Et puis, euh, en fait, c'est la première fois que... Ouais. Oui. Ah, le concert Ouais. D'accord. pourquoi vous aimez le BTS bah, ils sont super talentueux, ils dansent super bien, euh, ils chantent super bien, ils sont beaux. Ouais. Et enfin, leur texte, euh, ah, enfin, ça parle quoi. ça parle à tout le monde. ah d'accord. Aussi. Je pense qu'en fait, euh, en France, il manque énormément de soutien au niveau euh, de la personne de qui on est. Ah. Comment s'exprimer, comment s'aimer soi-même. En fait, la partie mentale d'une personne, elle n'est pas vraiment prise en compte en France. Et euh, BTS, ils ouvrent la porte en fait à tous les Français et à tous les Européens. Ah. C'est magnifique. <laughs> Pourquoi vous aimez bien BTS bah, J'aime bien parce que ils euh, dégagent quelque chose de... Ils, nous apprennent à nous aimer nous-mêmes et du coup je trouve ça beau, ils font passer des bons messages. Ah d'accord, oui, oui c'est ça, oui. Euh, que vous aimez euh, bien les chansons Vraiment toutes. Je pense que c'est vraiment compliqué d'en choisir une parce que je trouve toutes formidables en fait. Ah d'accord, oui. Et là aussi, beaucoup de coréennes coréens qui, qui bien curieuses de, de l'art. Pourquoi en Europe qui aiment bien euh, BTS ou K-pop, comme ça, c'est vraiment un petit peu choqué. Parce que euh, j'ai pensé, euh, beaucoup d'Européens, si on peut fermer de l'autre culture, mais ça change maintenant. Vous pensez quoi quelle, quelle, raison bah, Je pense que vraiment leur musique, elles sont devenues vraiment au-delà des frontières et je trouve que c'est bien parce que du coup ça ouvre d'autres portes aussi à d'autres Coréens, du coup de pouvoir devenir mondialement connus comme eux du coup, bah, je trouve que c'est bien, ça ouvre euh, le monde à la K-pop. C'est ma fille qui m'a fait découvrir BTS. Hein. Ah, c'est sur YouTube Oui, oui, sur YouTube. Et je suis tombée amoureuse de ce groupe parce que euh, j'ai trouvé qu'ils avaient un bon propos intellectuel. Hein. Ah, ah, voilà, parce que euh, euh, outre le fait que ce sont de très très bons artistes, euh, j'aime beaucoup les messages qu'il y a dans leur, dans leur musique, dans leurs dans leur paroles. J'aime beaucoup bon, le visuel aussi, mais tout le propos intellectuel sur la recherche de, soi, ah. savoir se construire soi-même. Il y a de très beaux messages pour la jeunesse et comme moi, j'ai 50 ans, j'ai déjà vécu tout ça, ah. toute cette recherche personnelle. Donc ça a touché mon mon cœur parce que je me suis dit, ces jeunes, ils ont tout compris. Ah. Et c'est bien qu'ils puissent passer le message euh, à d'autres personnes. D'accord. Et moi, je suis administratrice d'un groupe Facebook. On est 27 000 personnes. Ouais. Et euh, des gens qui sont de toute la planète. Et euh, on a beaucoup de grands adultes hein, dans, ce groupe. Et les gens parlent beaucoup de ce qu'ils ressentent au travers de la musique. Ils se confient et ils expliquent aussi, ils aiment bien raconter comment BTS a transformé transformé leur vie. Hein, même moi, malgré mon grand âge, j'ai pu rencontrer plein de gens d'autres horizons, de tout âge. Euh, et on se rencontre pendant les concerts à Paris, mhm. mais on continue euh, à se parler tous les jours sur Internet grâce à ça. Et des fois, ça nous arrive même de nous rencontrer pendant les vacances. Donc on a, c'est vraiment une communauté euh, d'échange et de partage. Ah, d'accord. Voilà, et c'est pour ça que, en fait, on aime beaucoup ce groupe. Après, c'est aussi la K-pop en général mais euh, pour les armées, il y a vraiment quelque chose de... Il y a un fort soutien en fait hein, euh, entre armées. En tout cas, nous, ça nous rend très heureuses. Mais beaucoup de Coréens qui, sont beaucoup curieuses. Mhm. Pourquoi vous aimez... Euh, Pourquoi Ouais. Euh, c'est vraiment de tout, c'est la, musique, la musique, les messages, la manière dont ils sont engagés. Ils, partagent beaucoup et on a même l'impression qu'on est plus Enfin, c'est pas vraiment une relation ouais. fan-artiste, c'est hein. qu'on dirait on est un pote. groupe d'amis. quoi. Ça, euh, c'est. notre président. <laughs> Notre président. Macron d'émission. <laughs> Non mais parce que <laughs> je veux dire, non non mais je veux dire euh, après, euh, enfin pour moi la musique ça a pas de barrière donc euh, moi il me touche plus que les artistes américains mais je veux dire ça a toujours été ça. C'est vraiment autre chose, c'est différent. Ah. la musique, leur musique va plus au-delà de la barrière de la langue. En soi c'est pas un problème c'est pour la langue parce qu'on peut voir les traductions. Oui. Ah, ouais. Et une fois qu'on a vu la traduction, ah ça veut dire ça. Ah, je comprends pas l'anglais alors. Mieux <laughs> Pourquoi vous aimez bien le vitesse? ça change, c'est différent. Ah, différent. Ils chantent bien, ils sont... C'est un bon groupe. <laughs> Ils sont très beaux. <laughs> c'est juste qu'ils font pas la même chose que les autres. Ah. ah. Euh, c'est un autre, genre de musique encore. Ah, c'est quel différent vous pensez C'est la message. Ils ont leur univers. Leur univers, oui. Ah, d'accord. Vous avez déjà vu euh, Billboard Oui. Oui, vous pensez <laughs> bah, on est super fiers d'eux qu'ils aient pu euh, être reconnus sur la scène internationale parce que, enfin, passer sur une scène américaine aussi importante que celle des beatboards c'est quand même euh, une reconnaissance euh, de leur travail et de leur talent et enfin du coup j'étais super contente pour eux. Ah oui, Alors vous aimez bien aussi la culture coréenne Oui. <laughs> Vous, vous, étudiez un petit peu coréen comme ça je suis en LCCER coréen. On allait en, Corée. ils sont allés en Corée les oh, deux. À la maison je m'amuse à apprendre du coréen. Ouais, Moi c'est aussi. Euh, mais c'est une chouette Non <laughs> Je vais faire des petites phrases. me Moi, je, me présenter suis, je me suis arrêtée à l'alphabet, c'était Ah, trop je suis dur. juste Ah, 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 제이라고 합니다. 아, 제 안녕하세요. 저는 애슐리입니다. 반갑습니다. Elle est bilingue. Enfin, on commence à, avec la, la musique, en tout cas, on commence Oui, à avec avoir la des musique, petites ça- phrases et Oui, tout. vous, vous comprenez pas il y a des euh, moments où il y a des, éléments de la phrase qu'on comprend, parce que ça ressort souvent et tout ça, mais... Euh, mais pas je fais des études en coréen, mhm. en ce moment, bah, j'arrive un peu à comprendre de plus en plus euh, ce qu'ils disent et euh, ouais. c'est bien. Mhm. Même moi bon, je parle pas du tout coréen, mais par exemple c'est mic drop, je crois. Quand mm fait Miyane machin truc là. Miyane, oh, oh, Miyane Oma et tout ça, on connaît, mais avant de regarder la traduction, c'est grand on commence à chanson, ça tu, Bah oui, après on va franchement c'est. À force de regarder les paroles et tout. Oh, les dramas même c'est. Oui. Ah, les dramas aussi. Ah drama oui. aussi là. Ah. Ouais. Voilà. Oh, et du coup, ben du coup j'apprends le coréen aussi. Oh c'est bien. Et, ma nièce, euh, ma nièce apprend aussi le coréen. voilà. <laughs> voilà. Un peu. Voilà, voilà. voilà. Alors, 안녕하세요. 어, 나는 로만입니다. Oh, c'est bien Et oh. <laughs> <laughs> Donc en fait, euh, euh, on s'intéresse aussi à la culture coréenne maintenant, euh, puisqu'on envisage de partir en vacances. Ouais. Et on s'intéresse aussi à l'art culinaire, qui est quand même important, aussi à la mode. Tout ça, c'est venu grâce à la K-pop. Ah. Pas que BTS, mais grâce à la K-pop. Et en fait, on avait déjà une nouvelle ouverture d'esprit, euh, par exemple, euh, euh, sur l'Asie en général, parce qu'en France, il y, a une grande convention, mais qui est japonaise, celle-ci, mhm. qui s'appelle la Japan Expo, qui avait un petit peu ouvert l'esprit vers l'Asie. La Corée était beaucoup moins connue, mais maintenant, dans certaines conventions, il y a beaucoup de choses sur la Corée qui se font, notamment sur Lyon et sur Paris aussi, avec le centre socioculturel. D'accord. Voilà, donc on commence vraiment à avoir pas mal de, pas mal d'informations. Ah, Oh, merci Jungkook. <laughs> c'est Jungkook. Voilà <laughs> on aime aussi voilà. Il y a pourquoi on aime la K-pop, il y a un partage. Ah oui, c'est bien. mais on donne des choses. Euh, c'est bien la culture, la culture. Donc là, c'est des personnes qui font ce qu'on appelle des giveaways, qui ont fabriqué, qui ont fait fabriquer eux-mêmes des, des photocards et euh, qui vont les distribuer aux fans <laughs> qui n'ont pas nécessairement de l'argent pour s'en acheter. Parce que bon, les fans euh, sont souvent jeunes. Bon, moi, j'avais les moyens, mais bon, elle me l'a donné, donc je la prends. Hein. D'accord. Mais euh, voilà, et donc euh, du coup, c'est ben, ça fait plaisir parce que les gens ils viennent, vont vers les autres en fait. D'accord. Voilà. Alors euh, donc nous, nous, c'est vrai, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup aussi. En tout cas, le groupe BTS, lui, nous donne des messages d'espoir et ça, c'est très important. Vous pouvez parler un peu pour BTS, bah, bon courage, bah, un peu message. Vous ne pas BTS qui regardait. <laughs> voilà. Bah, on vous aime. <laughs> Et vous êtes un soutien énorme et on vous adore et merci beaucoup. Euh, les fans, on prend toujours soin de vous. On vous aime et euh, force à nous <laughs> et à vous aussi. Très bien, merci. Merci. Parler euh, à, à BTS si euh, on regarde, on ne sait pas, mais qui regarde. Ah, <laughs> français Oui, en, français, on va parler euh, coréenne. Euh. Euh, merci BTS parce que grâce à vous, j'ai pu passer des épreuves difficiles de ma vie grâce à vos paroles et vos textes. Donc je vous aime vraiment très fort depuis très longtemps et merci d'être là. <laughs> <laughs> bah, je vous aime beaucoup, je, vous soutiendrai, jusqu'au bout et merci aussi parce que vous m'avez aidé, pareil quand je me sentais un peu triste et tout, enfin vos chansons elles réconfortent beaucoup. Euh, moi je dirais aussi merci parce que ben, grâce à lui il y a des choses que je pouvais pas, que je faisais pas avant, que je peux faire maintenant et non, euh, je trouve que ça me rend la vie plus simple et plus agréable et je trouve c'est un peu grâce à eux quoi. D'accord. Merci beaucoup pour un l'interview. si vous pouvez parler euh, BTS. Euh, bah... <laughs> bah merci pour tout. Voilà. Ah, alors là, qu'on leur dire On m'a pas vu On Elle dure combien de temps la vidéo Non, il faut que tu revenez plus souvent en Europe, s'il vous plaît. Oui, faites des concerts gratuits. non <laughs> Revenez plus souvent en Europe, ça serait trop bien. Il n'y a pas que la France aussi. Oui, aussi d'autres pays, si vous voulez. Il y a la Belgique. Non, non, mais en vrai, j'ai rien à dire. Genre, juste, bah, je suis contente qu'ils continuent de transmettre. et de partager leur passion. Qui continuent ce qu'ils font parce que... Ouais, et d'être encore engagés comme ils le sont encore. Ouais, D'accord, ok. Merci beaucoup. De rien. Merci. Ah, fighting Ouais, fighting, ouais. Merci beaucoup. Merci. merci. J-Hop, I love you. J-Hop, I love you. voilà. Ah. Merci d'être venu nous voir en France une deuxième fois, c'est génial. Enfin, oui. Venez encore une fois. <laughs> Merci pour tout ce que vous faites pour nous. J'ai passé l'année de médecine cette année, c'était super dur et votre musique m'a vraiment aidé Merci beaucoup. Et moi, je veux dire aussi autre chose. Euh, grâce à BTS, eh ben, aujourd'hui, je me sens mieux dans ma vie parce que je rencontre plein de gens formidables et, grâce, grâce euh, à l'authenticité des artistes qui, sont, euh, qui ont tellement de cœur et ça, vraiment, ça nous fait du bien. Donc, merci pour ça. Merci, BTS. Merci. C'est super. Voilà. C'est vous qui a, qui a dessiné tout le hein. temps. Ouais. C'est bien. C'est bien.